Ali bolsa baixinha. Yuri. <laughs> 挡着人家了，挡了，绕绕着道儿，又 <laughs> 怕。 Mm? Mm? 沐浴如何香香皂，今天用哪个好？毛巾、浴帽、小丫丫，水温刚刚好。泼泼水来搓泡泡，今天真是美妙。大声唱歌扭。哎。 嗯嗯。 <laughs> 我有可能。 준비야. 준비야. 준비야. 준비야. こ <laughs> れ 你，你好，你说很高兴我能够遇见你，想要躲在你的旁边，亲吻。 Girl, I'm